Hi, um, welcome back to my channel, San Luis Asuncion Vlogs. So, uh, time right now ay 9.37pm ng March 31, 2021. So, um, pero bago tayo um, magsimula sa ating uh, usapan na ito, eh, gusto ko munang um, kumer, uh, Pang-click ka sa subscribe button below and click the notification bell para maging updated ka sa aking mga posts sa mga susunod na uh, uh, araw, susunod na linggo uh, kung ano man yung mga gusto kong i-post dito uh, like um, so and this one um, gusto kong sabihin na nakakatawa kanina after kong kumain ng uh, hapunan uh, merong isang nag, nag-chat. Uh, ah, gulat pa nga ako eh, kasi sabi ko, eh, sino kaya to? Pero ngayon, eh, syempre, may pa, pangalanan ah, ah, na natin na siya na initial na CD. So, syempre, ayaw kong i-broadcast kung anong pangalan niya kasi syempre, for security purposes din sa kanya. Uh, baka sabihin eh, kung anong uh, uh, bakit siya tumawa, ganyan. So, ang purpose uh, lang dito ng vlog na to ay uh, para i-share sa inyo kung ano yung uh, almost 30 minutes din yata kami nag-usap uh, pinagkwentuhan lang naman namin kung nung, nung nag-aaral pa lang kami ng masteral uh, nakakatawang isipin na na-inspire ko daw siya paano masabi? So, wow, yes, inspire. Nakakatawa uh, naman na isang kaklase noon, sabi nga niya noon eh, halos hindi niya na nga alam kung paano niya tatapusin yung pag-aaral uh, ng masteral. Tapos, uh, meron siyang nakatabi sa upuan na, yun, tumu uh, tumulong uh, sa kanyang uh, Actually, naging kaklase ko siya noon kung hindi ako nagkakamali sa uh, statistic. So, alam niyo naman, ang statistic medyo puro numbers yan. Uh, <laughs> puro math. Uh, compute dito, 1 plus 1 plus 2, tapos minsan magiging, sabihin mo, 3 plus 3, imbis na 6, magiging 33. Ganun. So, ganun ang ano ng uh, statistic, medyo komplikado. Uh, pero ayun habang nagbi-video ako nito ngayon vlog na to yun, nakikita ko uh, nag uh, may message sa akin sa messenger ay ayun ko ano mga message na pinadala pero mamaya babasahin ko ah uh, sabi niya uh, pasensya na po mahina po ang internet ko dito <laughs> so yun ah uh, uh, <laughs> problema doon. Pero salamat sa oras mo sa um, kaya niya pala ako natagpuan dito sa kung, uh, natawagin niya ako sa messenger kanina dahil nakita niya daw yung ilang mga post ko sa dito sa YouTube and uh, ilan nga dito eh tungkol sa librarianship na niyan uh, nag-interview ako ng isang pioneer na librarian so uh, si Dr. Orin Dainon na interview ko isa sa mga napanood niya yun tapos sabi, so, uh, sabi ko sa kanya, uh, subscribe ka na rin dito para maging, ano, uh, updated ka na sa mga post ko. So, ang naging, ano rito, uh, uh, kagandahan nito, and, and nag-usap kami anything under the sun, like, ang business niya, may business siya ng yung tungkol sa, ayan, yung daga, daga na alagain yung kulay puti so sinare niya yun although alam, matagal ko na alam ng tungkol doon na meron siyang ganong business tapos ngayon uh, isang buwan na yata mahigit nag-open siya uh, nakapag-open sila ng isang salon dyan sa part ng may kawayan yata so yun meron daw silang salon pero dahil nga pandemic hindi talaga nag-ooperate pero online ang ano nila yung salon so alam ko tinawagan sila ganun uh, home service ang kanilang salon tapos uh, uh, offer nga rin siya sa akin na sabi niya uh, kailangan ng mga extra income ganyan uh, uh, tulungan kita tapos uh, yun sabi ko nga sa kanya eh, uh, kailangan ko rin ng mga, mga uh, makakatulong naman matulong ako sa mga papers ko sa certificate of grades, mga ganyan. Kaya, oh, tutulungan niya daw ako pagkasikaso niyan. Uh, kasi siyempre, ngayon, pandemic, hindi, hindi ka makakuha basta-basta eh. Alam ko, marami siyang connection sa mga ganon. Uh, ah, yun, pumayag naman siya sa ganun. Tapos, nakakatuwa pa rito. Uh, kinu kinukuha niya akong kumpare sa anak niya. So, uh, sabi nga niya sa akin eh, naalala niya lang ako. Uh, kasi nga, eh, sa one time may hinahanap siya sa document na hinahanap niya yung pangalan ko na hindi niya nakita so hinahanap niya na lang dun sa dito sa youtube na natagpuhan niya sa facebook na kaya meron akong share na nag vlog na pala ako so uh, ayun ang nakakatawa um, sabi ko nga kanina umabot ng halos almost 30 minutes yung usapan namin and before uh, nag-end yung aming conversation nagpaalam ako sa kanya na sabi ko kagawin ko ng vlog ah uh, para maging uh, dagdag ano rin ang ah, usapan sa vlog okay so uh, I'm looking forward na magkausap pa kami ulit sa sunong susunod and uh, umasa rin ako sa suporta niya na uh, itong channel ko na to ay eh, papanoorin niya and as well as yung uh, in-encourage mo sa kanya, in-inform ko rin sa kanya yung tungkol sa Amazon.com ko na mga libro. So, sabi ko mura lang naman yon So, uh, kayang-kaya niya na yon Okay? So, that's all for today and um, so, tomorrow is April 1. Uh, ah, actually, ilang oras na lang, April 1 na. So, uh, it's a Monday, Thursday sa, ano, sa Holy Week. And although sa iba, sa mga piloso po, uh, April 1 is April Fool's Day. So, sisikapin natin makapag-post bukas para sa April Fool's Day. Okay? So, nandito na naman. Uh, ah, stay safe always. God bless you.